Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 2. Ja, bevor das Video beginnt, will ich sagen, ihr könnt meine Videos auch gerne weiterempfehlen und lasst auch einen Daumen hoch für mehr da. Oder wenn ihr gar kein Video verpassen wollt, auch ein Abo. Würde mich sehr freuen. Und dann geht's jetzt auch los. So. Wenn die Mutter dann auch mal mit ihrem Buch fertig ist, könnten wir schon mal das vorbereiten. Weihnachtsplätzchen, Omelettes, äh, Käsekuchen. Jetzt brennt, schrei ich. Aber damit es nicht brennt, Damit es nicht brennt, haben wir das hier. Das war eine gute Erinnerung. Wohltätigkeit. Nee. Wow, die Kohle werde ich hemmungslos auf den Kopf hauen. Schließlich habe ich alles selbst verdient. Nein. Das war mein Verdienst, also von daher... Oh, der sieht gut aus. Wegstellen. Und weg ist er. Davon muss sie ja nichts lernen. Ja, das kann sie ja sehr gut. Werd mal Bo fertig mit deinem Buch. Mutter. Ist etwas schneller damit. Also. Na komm, eine Spielekonsole kannst du dir dann später kaufen. Einen Film ansehen. Ein... <laughs> Nein? Werwolf. Der Butler war es immer. Nicht vergessen. So, schön. Warum? Okay, du bist okay. komisch. Du bist mir ein komischer Sim. Mhm. Ah, äh, bist komisch. Nein, Urlaub suchen. Äh. machen wir mal einfacher. Machen wir mal Jobbildung. Machen wir mal den Job. Ja, man soll... Ups. Flasche jetzt zum acht Millionensten Mal geputzt. Geben wir dem mal Trinkgeld. Hey du, komm her. Für mich? Wow, du bist der... Du bist eine Wucht. Nice. Mm. Das Geld hast du auch verdient. Ich meine, die Arbeitsfl Arbeitsfläche und den Herd putzt jetzt schon zum 8 Milliarden Mal. Und schon wieder, nee. Okay. Was machten die? So lange dauert doch kein Roman. Bis die fertig ist, haben die Kinder wieder Schwule. Nee, ganz ehrlich, du hörst jetzt sofort damit auf. Ein Direktor einladen. Ah, Iblano in Robinson. Der Direktor der Privatschule würde gern zum Abendessen vorbeikommen. Bist du in Stimmung für ein wenig Smalltalk? Vielleicht springt dabei der gebührenfreie Besuch einer Privatschule für dich raus. Ja. Ah, oh, oh, oh, ja gut, ja kannst deinen Roman weiterschreiben. Kannst deinen Roman eh weiterschreiben. Ach ja, der Butler ist ja jetzt gegangen. Schweinekotlets. Ferienhaus. Gucken wir mal. Äh, mm, oh, oh, hm? ah, mhm. Ja, Bikini Island. Was gibt's denn für schöne Häuser? Ja, eine schicke Bude. So ein Haus wäre doch was. können wir uns richtig leisten. Nimm mal das winzige Haus da. Yeah. Jetzt haben wir ein Haus. Will der Butler die Pfützen hier auch aufwaschen? Also wegmachen? Ja. Wegstellen. Das ist alles für morgen. Ich mach mal schneller was, sonst reicht die Zeit nie. <laughs> <laughs> <laughs> Ah, Ah. Einfach irgendwie. Tschüss, hab noch einen schönen Tag. Mm. <sighs> Das ist schön. dieses Bild gefällt mir. Das ist... Yeah. Mal klappt's mit Privatschule. Wird die Zeit etwas schneller machen und dabei etwas Geld abgreifen. Hallo. Spielt doch mal was Schönes. Oh, ah, die Heizung macht Geräusche. Entschuldige, das wusste ich gar nicht. Ah. Warum? ist eigentlich? Warum haben die Fenster hier eigentlich sowas zu Öffnen? Mhm. Hey. Hablamos. Bin wieder da. Also auf jeden Fall. Der Butler ist wieder da. Nein. Immer den aber normal Geld. Pokava, Yikosh Talabon, Varlo Muval. Hmm. Vikotojo, Polikobo, no, Yapakiko, Rabados, <laughs> Muba, Konda. Mm -hmm. Oh, the workout, Hikoranza. Mm. mm. That was you. Yeah. Sträucher? Ach, Begonia. Eigentlich ist es eh schon 17 Uhr, also im Spiel. wirklich ist der nicht so wie in Sims 4. Nee, der steigt nicht in den Whirlpool. Das ist dein Auto? Hm. Wir begrüßen den Typ mal. Das sieht man, dass hier nichts ist. <laughs> okay. Über Schule reden. Rundführen. Komm, folge mir. Falscher Raum. Ey, ich sehe nichts. stinkt, das ist die Badewanne. Lucky Er feiert den Raum. Vor 90 Punkte. Jeder hmm. Raum ist 10 Punkte wert. Seien wir jetzt das größte. Ja gut, besser als nix, oder? Dann haben wir hier noch die Küche. Ach so, das hast du schon gesehen. Dann kommen sie nach oben. Es gibt noch das zweite Stockwerk. In dem geht richtig die Party ab. Flagge ab! <laughs> Ähm. Reste nehmen. Kuchen. Oh, bravo. Der Verità linea erreicht. Preso. David. Ach, Radasch. cruz, quala chamica vaduz. Cosa xunta vigonta sississas, o canavastoia legenda. Bocado. Porti porca landa bocó. Tuxa la canal. Quib fushu. Bala Hör noch mal. Ich glaube, wir werden ihn einfach richtig viel Kaffee servieren. Das passt. Aber das Muss hier weiter zur Arbeit. Was ist denn das für eine alte Schummelkiste? Schreib du auch mal einen Bericht. Also, freut mich, wenn deren Noten sich verbessern. Aha, das nennt man also verbessern. Komm, ich will wenigstens noch das eine schaffen mit dem Essen. Diesmal kippen wir den aber richtig Kaffee hinterher. So, jetzt begrüßen. Pausieren. Und dann dahin gehen. Dann hier noch das Badezimmer. Wow! É fora. Vib, vib, vib. Fleck rock! Green doesn't Ist dein Ernst? Ja. Hmm. Aber das schießt. Ribble Vajag. Mhm. Kriegt hat gar nichts mehr hin. Stup Klimvir. Elobraj Juamanatis. Bongosa. Istufras Jimre. Oh, bien, Chando. Castelloj. Hippo. Gibzi Vocalogu. Because... Rabuka Remember harvest. Konda Morka Vatundi. Eggle. Hey, what? Okay, genug Versuche. Brauche ich, glaube ich, bessere Mittel. Ah. Stellt mal die Torte bitte in den Kühlschrank. Sahnekuchen. Du hast einen Teller vergessen. Mhm. Wusch. Kuchen sieht gut aus. Ja, stellen auf dem Boden. Warum nicht? <laughs> Hälse. Aber ich würde auch erstmal sagen, das war es jetzt mit dieser Sims 2 Folge. Wir haben es leider nicht geschafft, auf die Privatschule zu gehen. Vielleicht klappt es ja noch. Auch wenn es eigentlich nicht wichtig ist. Das nächste Ziel wird dann das College, was sie dann bald haben. Und ich würde sagen, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, um kein Video mehr zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.